जी के खेत रहे यादव जी के खेत रहे सिंह जी के गीत रहे यादव जी के खेत रहे सिंह जी के गीत रहे सरसों के खेत में देखनी हो ये के चुमा लेत देत में पूरा मुहाला में भइल बहाला एकर रहनिया न तनिको सोहाला यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे सिंह जी के चढ़ाई धराई तो सरस के खेत में देखनी है करा के चुमा ले तो दे तुम्हें पूरा मोहल्ला में भइल बहारा एकर रहनिया ना तनी को सोहारा यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे आए हाय यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे के वेतन है यादव जी के है सिंह जी के है है चढ़ल बजावानी गादा डाल बिया रे यही सही तब उड़ाल बिया रे करे करा के धोली एक बारी सिंह के जैसली मजा तो मारी यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे सिंह जी के देत रहे यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे तो सरसों के खेत में देखनी है करा के चुमा ले तो देत में पूरा मुहारा में भइल बहारा एकर रहनिया न तनी को सोहारा यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे

डाली पूरावतिया राम सिंह के इच्छा यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे सिंह जी के सुना यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे सिंह जी के देहो रहे यही धराई तो सरसों के खेत में देखनी है करा के चुमा ले तो देत में पूरा मोहल्ला में भइल बहाला एकर रहनिया तनी को सुहाला यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे सिंह जी के देत रहे यादव जी के खेत रहे सिंह जी के देत रहे सिंह जी के देत रहे मां मनोकामना रिकॉर्डिंग स्टूडियो बकरी बाजार सतिया

पर मारो तारोरा फसो सौला के छोरा पर मारो के छोरा कोई कहे न कोरा पर मारो मधुरा पूरा के छोरा

पहले करब टराई तब खूब टाई कहे गजब हिया कमर लभर बन जो ना हमर पहले टराई तब खूब टाई लेबे देवे में कहे तोहर नहीं खेपा जोरा पर मारता रोरा है ससौला के छोरा हा हा पर